السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم غادي نهربوا شويه من الكوزينه ومن الروتين ديال كل نهار غادي نمشيو نديرو شويه ديال السنديريزمو في واحد المونتي مونتي معروف هنايا في كناريا سميتو مونتي دي اناغا هو مونتي آه، بروتيخيدو يعني محمي ما كيسمحوش آه، يعني ما عندكش الحريه دير فيه اللي بغيتي آه، كتسارى كتشوف كتكتشف النباتات كتكتشف شنو هما الطيور اللي كيعيشوا تما عندهم واحد السونتر تدخل في وسط الغابه وكاينين موظفين اللي كيشرحوا لك يعني اي حاجه محتاجه نتوما كتشوفوا معنا في الصور ويلا معانا نشكركم بزاف على التتبع ديالكم والاستمراريه ديالكم معنا شكرا بزاف ومع السلامه